João, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre o que está acontecendo com você. Uhum. Você chegou a se sentir fisicamente mal? Senti, senti sim. Teve uma hora que eu não conseguia respirar, sabe? Eu, eu senti que eu estava passando mal. Aí eu, eu fiquei tonto, eu fiquei apavorado na hora. Porque parecia que eu não conseguia respirar, sabe? Foi uma sensação terrível, assim. Eu fiquei até meio confuso na hora. Você chegou a sentir algum tipo de, de batedeira, um aperto no peito? Senti, senti. Meu coração disparou, sabe? Parecia que o coração estava na boca, assim. É, é, a boca ficou muito seca, eu, eu senti muito calor, tava, eu suava muito. Foi uma sensação extremamente desagradável, assim, sabe? O senhor está me entendendo, doutor? Compreendo, compreendo, sim. É, é, eu gostaria de entender um pouquinho melhor se você associa isso a alguma coisa, Tá acontecendo alguma coisa na sua vida para você ter isso? Não, assim, não aconteceu nada, sabe? Só eu tive a impressão de que eu ia morrer e eu não sabia por quê. E eu tô com medo, sabe, de sentir isso de novo. Você sente alguns outros medos, alguma outra coisa? Ah, eu sinto às vezes que eu vou ficar louco, sabe? Parece que eu vou perder o controle do que eu tô pensando, do que eu tô sentindo. Parece que é loucura mesmo, assim.